Texte, wir nicht, wir improvisieren. Ne? Und es ist, soll es irgendeinem Lied ähnlich hören, ist reiner Zufall. Dann das merken die alle schon, dass wir ein bisschen, ein bisschen Rücksicht nehmen auf den Band. Leid Leidgebracht, wir brauchen ein Nebenlied, äh, was wir trinken. Wir nehmen schon mal jemand das Lied halten heute. Okay, let's go. Danke, du Debatte wird auch warm. Äh, Zeit für dein Lied, lieber